Magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito, ako po muli si Taong Gala at nandito tayo ngayon sa Bulila, Marikina. Ang lugar na ito ay alam naman natin at batid natin sa munting pag-ulan lamang ay talagang sadyay binabaha. Ang kaya't dinayon natin dito ang ating mga kababayang lawanganon upang sa ngayon, sa munting pagkapa, sa munting kaparaanan ay mapadaman natin sila sa salitang Pasko. Ako po si Taong Gila, kasama ko po si Mrs. Gila. Kami po ngayon ay samahan nyo sa mamamahagi ng kunting tulong para sa mga taga rito. Sa tuwing nagkakaroon ng malakas na pagulan, normal na. Natanawin dito sa Bulilak, Malanday, Marikina ang ganitong sitwasyon. Paano kasi ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay nasa bandang ibabaw at kapag bumubuhos ang malakas na ulan at rumaragasa ang agos ng tubig, talagang sila ang nauunang bahain. At kung sakaling dumarating ang ganitong trahedya at ganitong kalagayan, siyempre minsan talaga namang nakapag-iisip sila at napanghihinaan ng kalooban. Ito ang dahilan kung bakit dito namin ginanap ang ating pamaskong handog bilang pasasalamat sa ating 50,000 subscribers at ang lahat ng ating mga binagbigyan ay ang ating mga kababayan. Sa suporta at tulong ng ating mga kababayan na sila Adelfa Jimenez, Marites Reynon at Lourdes Umipig, atin pong naisagawa ang ating charity mission para sa mga taga Bulilac Marikina. So ayan mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay kasama natin si, ano pangalan tayo? Ano nga lang? Rico Adura. Si Tatay Rico Adura sa yung nga nun na uh, yan na, nakakarawat para sa taton uh, bugas. Uh, ano man, uh, anong pakiramdam mo na kahit pa, uh, mapasama ka sa tatakot ng bugas? Salamat. Anong dati trabaho mo tayo? Pero dati, nung, nung malakas pa katawan, ha? Ah, isa ka sa nagtitinda ng prutas. Saan bahay mo? Pero ngayon, anong hanap buhay mo ngayon? Paano, paano ka, paano ka ginagawa yung pang-araw-araw? Pinapakain ng pamangkin mo? Ah, pinibigyan ka lang? Sa, ah, uh, ilang ka sa bahay mo? Isa ka? So ayan po mga kaibigan, si Tatay Rico, sabi nga niya, binibigyan lang siya ng pagkain ng kanyang uh, pamangkin. Dating nagtitinda ng uh, ah, protas dito sa Marikina. Alam niyo kadalasan sa mga tao rito, ang karaniwang hanap buhay nila ay pagtitinda ng protas. Pero kapag umatake na po, ika nga sa katandaan, katulad ni Tatay Rico, yan, minsan, kumbaga ay umaasa na lang sa mga bigay-bigay ng kanilang mga kamag-anak maganda magandang uh, ah, hapon sa inyong lahat. Buong pahinga kulog sa iyo mga ikasilawanganon. Wala man tayo dito malipa. Hello! Yan, okay. So by the way, ako po si Taong Gala, kasama ko po si Mrs. Uh, ah, kami po ay vlogger, no? So sa pagkakataong ito, kahit pa paano, ay nais namin bigyan ng pagkakataon ang mga igkasinamon lawanganon. Dire mga kami napakakanto sa lawang pero tungod kay mahidang mga lawanganon din sa Marikina nga umaga da ni pahulyan na akong nasawa panhumangkon. So nag-decide kami nga sa amon uh, ah, dito yung pasidad maghatag man sa iyo si dito nga pahalipay. No? At least kahit paano ay yan na kapasko, may paabot namon sa iyo ini nga amon dito nga panharata. Ano? uh, ah, hinaut kunta nga makapagpalipay na sa iyo tungkol kay di pa kami nakakahatag si mga uh, Tagalaw good kay di pa kami nakakahatag sa ah, lawang so pinanganak ni Jesus na ating Panginoon. Ito'y ating pinaghanda sa tuwing pagsapit ng Pasko at nagdiriwang ang Kahit sa ang sulok ng mundo Ang lahat ng mga tao Naghahandog pasasalamat Kay Hesus na ating Diyos Ang ating mga kasalanan Sana'y mapagbigyan Magpatawa sa isa't isa upang tayo Ano masasabi mo? Siyempre, maraming maraming salamat dahil naka, ano kami, ay, saya ba? Nakaano kami ng brochure galing sa'yo. Thank you. Sana lumawak pa o lumaki pa itong pagpa-vlog mo. Kasi marami kang natutulungan, lalo na katulad mo kami ano, mga kakalawang. Sana tuloy-tuloy pang pagtulong mo sa yes. mga kababayan. Tuloy-tuloy na walang hinto at saka more, more, more blessing to come. Si Marilyn Adora. Oh, shout out, shout out ano mga kamag-anak. Uy, nagdira <laughs> Marilyn! Hi! Thank you po sa buga. Salamat. Merry Christmas. and Taga diin ka man, Year. diin ka man sa lawang. Taga Little Bilis. Oy, mga taga Little Venus, arin di ba, nagkirita man kita gihapon. So ano man na masusugad mo yan, ang ah? may bugas ka na. Happy. Happy. May pagtukon na. <laughs> Salamat! Thank you. Oh, naman ko yan. Taga saan ka man? Ako, Little Bini, sa Sibutsi. Uy, oh, so ayan, ano Basta masasabi mo? Basta yung kuha niya Kuya Balbal sa papayaya ko, kasi bron. Ah, ah, si Paya ko? Oo. Okay. Magpatod kami si Tong. Okay, so sayan, may mga matutugon ka na ha. Oo. Salamat. Pasensyahan mo na kaya kayanan. Okay. Oo. Okay, sige. Hindi na, ah, bakasyon din ako sa Marso. Ah. Sakto sa... Ah, anong pangalan ay? Lorna po. Anong Lorna trabaho po ninyo dito? Wala po. Wala po kayo trabaho? So saan, ilan kayo sa pamilya ninyo? Tatlo lang po. Tatlo. Pa, paano po na, yung pang-araw-araw, paano po kayo na May, nasusunod? po may trabaho. Anong pong trabaho ni tatay? Paper po. Ah, yun is truth shipper. Oo. Ah, I see. Okay. Sana ngayon po na ako po si Taong Gala. Meron po kami munting regalong ipapabot sa iyo. Ano? Ah, ito po naman ay pantawid lang ano, sa ilang araw natin na pangailangan. Makakatanggap po kayo ng limang kilong bigas, ha? Okay po yun. Salamat po. Minsan dumaranas man tayo ng mga dagok sa buhay at mga pagsubok. Pero sa ganitong pagkakataon, lalo't dumarating. Ang Pasko ay hindi natin maiiwasan ang minsan magpasaya sa mga taong katulad nila. Minsan, mas hangad natin na makadaw pang palad ang ating mga kababayan na matagal na rin nating hindi pa nakikita. Maraming maraming salamat po sa mga nagpindot ng ating membership sa ating YouTube channel Katulad nila ho si Lito Masibak, Barbie Moon, The Motivation Collective Channel, Norman Daplio, Ken Celesti, Lynn Hirakawa, Swiss Panday, Maldita Pasaway, Roberto Rodriguez, Joe Daris, SW, Juan Channel, Wilgar Machua, Carita di Mayuga, Triple A Motovlog, Monica Angel Team, Rachel W, Wandok Tralala, Yat Gonzalez USA, Maros Bemenman, Maros Diary, Wandering, Amak Bahay. Ganun din po, maraming salamat na sumusuporta ng ating channel. Ang ating pong mga team katulad ng Prince Life Matters USA, Team Ayuda, Revive, Team Dudot, Team Pima, ang ating pong uh, Team Bornebo, at syempre sa lahat ng taong patuloy na sumusubaybayan sa ating channel, maraming maraming salamat. Hangat ko, sana sa darating na bagong taon sa 2023 ay magkaroon tayo ng mas buhay matagumpay tayo sa larangan ng pag-YouTube. Sa muli po ako si Taong Gala, kasama ko ang aking may bahay na si Mrs. Gala. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na vlog. Sana'y nariyan pa rin kayo patuloy na nakakasama.